记唔记得前两个礼拜咧，卡洛斯教大家整呢只万向车先整好咗之后，成班好开心啊，喺度玩嚟玩去啊，玩啊玩啊，玩到烂咗啦。其实就唔关事嘅，系我用嘅物料有问题啫。作为一个 maker，其实我哋应该对咧物料有好好研究。咁个学问咧称为 exploration of materials。好明显，我用咗四个四廿二步進摩打喺部车上面，喺咁重嘅情况之下咧，我用三 mm 架嗰啲胶板咧，实际上系唔够嘅。 所以烂系应该嘅，既然系咁，我哋就趁住个机会做个 version two 出嚟啦。喺 version two 里边，我哋除咗改用另外一种物料做车身之外，究竟有啲咩可以改进呢？想知道就要请你睇晒成个节目啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。 果大家有睇過之前卡洛斯教大家用 CNC 雕刻機嗰個節目的話咧，就好似道啦。我試咗用自己設計嘅 CNC 機咧去雕刻三 mm 嘅鋁板。雖然鋁咧喺金屬之中咧算係軟金屬，但同樣三 mm 厚度之下咧，肯定比亞加力堅固萬倍啦。首先咧，我哋嚟快快手將舊車架上面嘅零件咧移植去新車架度。哇！呢個過程啊，有如將狼人啊注入呢個亞特曼金屬。 因为我相信啊，换完铝板之后咧，那万向车咧就会坚固无比，战斗力大增啊！但系当然啦，我自己心知肚明，喺编程冇改进之下咧，架车连接咗蓝牙，右手边嘅控制咧都只系得前后左右，最多做埋车行，加埋都系得八个方位嘅啫。而且咧，呢个前后左右车行咧系唔可以同。 左手边嘅旋转咧，结合一齐嚟用嘅。简单嚟讲就行还行，转还转。而且手指公揿落去按钮度咧就系行，唔揿咧就系唔行。速度只有一个，理由好简单，因为画面上面十一个按钮咧都系数码按钮嚟嘅，只有零或者一，即系 touch down 或者 touch up 嘅选择。而 Arduino 接收嗰边咧亦都只能够接收到啲数字咧 case by case 咁去处理。 所以无论前后左右嘅速度都系一样噶。要突破呢种限制咧，就只能够改用摇杆式嘅控制啦。因为平时大家打机啦，或者玩无人机用嘅 Joystick 咧，其实系一个类比嘅控制器嚟嘅。佢嘅 X 轴同埋 Y 轴咧，都可以输出由零至到二百五十五嘅数值嘅喎。而今次咧，我想用手机能够编写到好似摇杆咁嚟控制呢个万向车嘅例子咧，就确实喺网上揾唔到。 於是咧，今次無論 Arduino 或者 App Inventor 嘅 program 咧，都係卡洛斯親手寫出嚟嘅。由於比較複雜咧，咁我就唔詳細解釋啦，只係將個重要嘅概念咧同大家講一下。由於咧，我知道個目的係想將九宮格呢種 case by case 嘅指令咧轉變為災式啦，呢種上下左右無段式嘅指令。簡單嚟講，就係將數碼變成類比。於是咧，我整合下萬向車八個方向。 竟然發覺四個轆嘅速度咧係同 s i e function 好有關係嘅喎。嗱，我哋先唔理旋轉先，由正前方開始逆時針將八個方向排列好。嗱，計出嗰陣時，前方就係九十度啊嘛。咁如果我哋計算 s i e function 啊，咁得數咪係一咯。如出類推咁計曬一百三十五度啊，一百八十度咁計落去，就會得到黃色呢條數值啦。嗱，我整理咗一下咧，發覺咧。 呢個左前輪啊，我哋叫佢做 A 輪啦。當佢向前行嗰陣時候咧，佢個速度應該係零點七一喎。而向一百三十五度行嗰陣時，應該係唔喐。向一百八十度行嗰陣時咧，應該向後零點七一嘅速度。二百二十五咧，應該向後一嘅速度。二百七十度咧，應該向後零點七一。三百一十五度咧，應該係唔喐。零度嗰陣時咧，應該係零點七一。四十五度應該係一。咁比對翻。 隔離嗰條 s i e function 啊，你發覺有啲相似啦。其實只需要將個 s i e function 咧加翻四十五度，就會得到左前輪嘅速度噶啦。不過喺呢度提醒翻各位啦，無論好似我咁而家用 Excel 嚟做 s i e function，或者將來喺 Arduino 啦，或者 Apps Inventor 裏邊做 s i e function 咧，角度嘅數值咧必須係 radian 啊。如果用 degree 咧，就要乘翻 pi，再除翻一百八十度啦。 好啦，我哋又留意下其他嘅碌嘅方向同埋速度咯。你要发现咧，右后轮啊，佢嘅方向同速度咧，根本同左前轮系一模一样嘅，所以抄过去就得噶啦。嗱，你唔信，比对下喺八个方向里边咧，左前轮同右后轮咧系一模一样嘅。好啦，剩翻嗰两个碌系点嘅咧？我哋又睇下右前轮啦。右前轮咧，原来亦都系 side function 嘅，不过又系褪歪咗。 你睇下，向前行嗰陣時係零點七一，向一百三十五度行嗰陣時咧，係應該係一；向一百八十度咧，就應該係零點七一；而二百二十五度咧，佢應該停低嘅。到二百七十度啦，佢應該向後行，係負零點七一。三百一十五度咧，應該係負一，如此類推啦。跟住咧，我哋又發覺咧。 右前輪同左前輪咧嘅數值又應該完全一樣嘅，咁你認真比對下咧，就知道啦。B 輪同 C 輪咧嘅速度咧應該係 sin 括弧 x 減四十五度。我整理完之後咧，再畫出圖表，真係發現好神奇啊！原來揸住一個 sin function 咧就可以計算到四個轆嘅速度同埋方向啦。卡洛斯咧唔知道呢個係咪計算 m c h a n o n Wheel 最正宗嘅方法？我就知道咧。 寫 program 嗰陣時，只係輸入 s i z e 加四十五度同埋 s i z e 減四十五度咧，就真係會簡單好多。於是咧，我就翻去 Arduino 嗰度將之前嘅 program 咧嚟修改。你要發現咧，卡洛斯喺度分別用咗 arc tangent 同埋不視定理，將搖杆嘅座標咧分別轉變為角度同埋速度，然後再用 s i z e 加四十五度同埋 s i z e 減四十五度嚟計翻四個轆嘅速度出嚟。 我發覺啦喺度咧運用咗數學咧真係簡單咗好多，因為而家成個編程咧比起之前咧九宮格嗰個 case by case 嘅編程咧更加精簡啊！但係 Arduino 嘅編程咧都只係第一步啫，最難咧都係 Apps Inventor 嗰邊，因為我要想方法咧點樣寫到個 Joystick 出嚟。嗱，我用咗一個 Canvas 一個畫布，上面咧放咗一個圓形嘅圖案。 就利用呢个圆形图案咧，就扮一个 joystick 啦。右手边个 joystick 咧系管前后左右嘅，而左手边个 joystick 咧就只有一个维度，就系管佢旋转嘅。咁其实两个 joystick 咧加埋都只不过系传送三个数值俾 Arduino 啫嘛？咁透过蓝牙咧，Arduino 咧收到呢三个数值咧，就会用刚才嘅编程咧计算翻四个辘嘅速度出嚟啦。 嗱，剛才咧我哋冇提過旋轉嘅部分，其實旋轉就好簡單嘅數學嚟嘅啫，只不過轉左嘅时時候咧，就右邊個碌向前，左邊個碌向後；轉右嘅时時候就相反。咁我哋收集埋左邊搖桿嘅數據，加埋落去頭先嘅計算裏面就得㗎啦。當你兩邊嘅搖桿一齊操控嗰時，就好似控制呢個無人機咁，你可以同時向前進，再加旋轉。阿 Joan 咧會將兩邊嘅數值咧再疊加起嚟。 计算出万向车嘅真正动作，正正因为咁咧，所以今次你见到呢个万向车二点零咧，佢可以同时旋转又同时前后左右运作，可以行出好多种唔同嘅趴出嚟，例如好似咁打八字啦，又或者围住中心咁旋转啦，甚至乱咁行都系得嘅。 嗱，基本上做到咁樣啦。卡洛斯都幾滿意編程嘅成果噶啦。但係咧，我已經將個 step motor 咧改到做 full step 啦，仍然覺得架車咧係慢咗啲。於是咧，我就將六十 mm 嘅萬向輪咧更改為八十 mm 嘅萬向輪，睇下會唔會再改善啲。咁我依兩 set 輪咧都係同一間公司買翻嚟嘅，都係五 mm 嘅軸心嘅，因此咧好簡單，用六角匙咧就可以更換到噶啦。嗱，完成曬所有改動。

好，我转换场地去更加大嘅地方试车，连接蓝牙。 虽然想用手机嚟控制咧，始终都冇真正实体嘅 JoyStick 咁就手嘅。不过今次咧都让我经历咗咧，用呢个 App Inventor，去真真实实写一个 Analog 嘅 JoyPad 出嚟。而且如果大家留意下咧，你会发觉咧个 JoyStick 咧系顺住个圆圈嚟转，而去唔到嗰四个尖角嘅。如果大家想知道内里乾坤咧，请下载我嘅 App Inventor Program 嚟研究下啦。 睇嚟咧，今次呢架慢向車嘅改造工程咧，都十分之成功。我唔知俾咗一個更加堅固嘅鋁骨架俾佢，而且仲喺編程上咧，將佢由數碼表現咧改成為類比嘅表現。於是咧就可以打到八字行到圓圈啦。我仲細碌換咗大碌添，所以最後呢架慢向車二點零嘅表現咧，卡洛斯認為十分之滿意噶啦。但如果我想將呢架車咧帶入課堂教學生做咧，我可能要將個成本進一步降低，或者要由布驟摩打改做呢個直流摩打。 喂，你哋會唔會同我一樣咁期待三點零嘅出現呢？係就請繼續留意我嘅影片啦，同埋記得加讚同埋評語啊！